cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vida. Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, que Ele fez pro. universo contemplando na salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai, cantai ao Senhor Deus.